hic sum in triclinio cum golfredo hic sum in triclinio cum calcementis quae sunt calcementa calcementa sunt quae in peribus germus socchi. Socki sunt mihi, roseo colore, et indigitis azzurreo colore, coque amenta, haec coque amenta gero quotidiec. que perrones. Perrones in scola gero et in montibus et in deserto. Haec calcementa sunt sandalia. Immo caligae sunt ecce. aec sandalia sunt romana milites romanis talia sandalia gesserunt et socci hi socci non sunt illi socci Sed hi socci in casa non gero immo amasia hos soccos in casa geret. Ecce, calcamenta, socci, calcamenta, perones, sandalia et soc.